两倍，薯条，两倍。 三倍也是五倍，前正五倍。 两倍，白板，三倍。 两倍。 倍，六倍，二条，十倍，红中。 二条，六倍。 两倍。 东园一点红，三倍，红中，五倍，红中，两倍。 红中三倍，白板两倍，红中三倍。 红中，两倍。东园一点红，两倍。 选择三倍，东园一点红，两倍。 两倍，前奏，两倍， <laughs> 前奏，三倍。